Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a a gurguje zan yi wani tunatarwa ne wanda zan ce dama an sani sai dai in tunatar nima a domin in fita haƙƙi. Zan yi magana ne akan 'yan matan da suke cewa ana zagin su a TikTok. Ki duba ki gani me kika yi postin aka zage ki. Hakika ke da kanki ke kika jawo wa kanki zagi kuma dole a zage ki. To bari ki ji in ƙara miki wani ƙarin haske da baki sani ba. Su wa'innan masu zagin naki su ne masoyanki. su ne masoyanki domin abin da kike yana musu ciwo ne har ya kai daga su zage ki wani idan ya miki wani fatan Allah shirye ki wani tsine miki albarka zai yi to menene amfanin me amfanin sa kin zubar wa kanki mutunci sannan wani namijin arziki ne zai zo ya ce zai aure ki babu kada ki ɗauka masu yabanki a cikin followers ɗinki suna cewa kin yi kyau kin yi kyau kin yi kyau alhalin sun san ba abu mai kyau kike yi ba in kin yi tunani su din ba masoyanki bane idan kika mutu a wannan mummunan matakin aka kai ki kabarinki kina karban mummunan sakamako ba ma fatan haka a cikin su waye ne wanda zai zo ya taimake ki babu shi ma ta kansa yake yi sannan a cikin followers din na wane ne ya tako kofan gidanku ya zo yace zai aure ki babu ya ziga kiki abin da bai dace ba ya je ya nemi mace kamila ya aura ke kuma fa ya kamata ki yi wa kanki faɗa duniyan nan ba matabbata ba ne kowa da kike gani idan zai ɗauki wannan mata kowa ba wai ba zai iya wannan matakin ba amma babu kyau zuciyar nan ana so ka fi ƙarfinta ni ki zan iya cewa na fi ƙarfin zuciyana domin idan zuciyana na son abu tabbas idan na biye mata zan aikata amma ina magana da zuciyana akan cewa ki fito da kanki ki je ki ɗauko wannan abu ko kuma ki aikata wannan abu ta yaya haka zai faru babu yanda za a yi haka ya yi to ashe Allah ya taimake ni na tsira ke ma ki kokari ki yaki da zuciyanki mu ba za mu zagi mutum ba idan har yana abin da bai dace ba sai dai mu yi addu'a mu tunatar ko ubangiji ne kadai wanda ke iya shirya bawa babu wanda ya isa ya shiryar da bawa a yayin da ya kauce akan hanya sai ubangiji Ya Ubangiji ya Allah ga al'umman annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam sun yi zina sun sha giya sun yi sata sun yi duk wani abu na alfasha Allah ka shiryar da su ka dawo da su bakin hanya baki ɗaya ka shirya mu dan darajar annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. duk wannan raye-rayen fa ba wai ba iya shi bane amma ki kokari ki bar wa kanki kyakkyawar record idan bayan kin mutu idan sai na yi raye-raye zan samu followers sannan sai na abin da bai dace ba za a dinga min liking kada Allah ya sa a yi menene a ciki menene a ciki dama followers me za su ƙaran? Allah ya shirya